Всем привет! Рад вас видеть у себя на канале. А, в общем, сегодня в сегодняшнем видео хотелось бы на примере показать, как искать жилье, потому что я там, когда а, выпускал, было видео, поднимал вопрос этот, что там на сайтах местных объявлений, а, в общем, и задавали много вопросов, в основном все в личку, но там и в, ко в комментариях были, в общем, по чтоб сайты подсказать. Э, ну, как бы все сайты я не знаю, э, то есть в каждом городе они свои для объявлений, поэтому, то есть я сегодня покажу, как э, правильно искать ну, местные сайты объявлений, то есть, чтобы не пользоваться... Ну, я лично, когда искал себе там жилье или какие-нибудь ну, как бы, для личных нужд, электронику или еще что-нибудь. Э, то есть электронику то на OLX еще можно, но Allegro мне больше понравилось. Там как бы более приемлемые цены и в основном больше есть новые с новыми магазин, ну то есть э, с новой продукцией магазина не только был. Э, а по жилью просто на OLX большую часть я попал на попадал на агентство, то есть которые еще взимали, ну, просят э, какую-то их там 100-200 злотых за их услуги. В общем, так что я больше предпочитаю местные сайты, потому что там чаще всего частные лица выставляют, и поэтому и цены там более приемлемые, и выгоднее все брать. Э, в общем, ну, как-то так. Ну а вот, кстати, еще сниму пока тут местных собачек. Ну, це у нас тут такое нормальное явление. Ходят к машинам попрошайничають. поисты. Все, нема, нема ніц нема. Больше не засталось ниц. Кабанчиков мы посмотрели, каких называю местных собачек. Э, в общем, ну тогда поехали, покажу как искать сайты хорошие объявлений. Ну что ж, <clears throat> начнем. Э, для начала открываем э, браузер, которым вы пользуетесь. Э, затем Открываем поисковик. То есть я в основном Google пользуюсь. В принципе, вам рекомендую, потому что он самый обширный, самый лучший ищет на иностранных сайтах. Э, в общем, желательно зайти, чтобы было Google Польска написано. Э, потому что, если, допустим, вы с Украины заходите, у вас уходит на украинский, у них основная, то есть основной будет поиск, это по украинским, по странам СНГ, ну, то есть бы на, по местным сайтам основной поиск. А, желательно зайти на google.pl но у меня сейчас оно не заходит, то что-то так, оно автоматически открывается. В общем, сейчас покажу. Чтобы было вот так вот написано Google колечко. Ну, желательно, в принципе, у вас, если так не будет написано, то оно тоже будет работать, но тогда только писать на этом, на польском языке. То есть, э, далее что мы делаем? В поисковой строке вводим оглашение. Я под видео напишу, как оно правильно пишется. И на польском языке то есть, ну и как я ввожу именно на этом. И далее название города. К примеру, ну тут есть Варшаву выбивает сразу. Давайте возьмем, к примеру, Гданск. Вот, есть. Вот, да, она даже предлагает на польском э, языке сразу написать. То есть, это как бы английским, говоря английское, оно предлагает и на польскими. Э, далее заходим, ну, к примеру, вот Розник, Гданьск, Гдыня, Сопот. Ну да, тут будет э, именно в Гданске больше выбивать э, не именно только Гданск, а э, три города, Гданск, Гдыня, Сопот, потому что они позиционируют эти три города себя как один город, троймясто, ну, тройной город. В общем, поэтому у них все в основном более-менее ну, как бы общее. То есть сайты, праздники какие-то, они там между собой все, ну, как бы в общем, что мы далее смотрим? Смотрим э, сразу, ну, желательно там на первое объявление, что высвечивает, смотрим дату их э, загрузки, то есть э, э, дату, вот, и смотрим время, э, 13 часов тому, 13 годин тому, 10 годин тому, 23, 23. В общем, э, то есть э, относительно свежие, э, свежие объявления – это мы делаем для того, чтобы не зря пролазить по сайту, потому что есть сайты, которые мертвые. То есть вы заходите вроде, ну, такой нормальный сайт, там что-то там где-то светится, подсвечивается, вроде много объявлений, но потом, если посмотреть на дату, то дата объявления получается у нас там 15, 14, 13. В общем, на данный момент сайт уже мертвый, как бы он стоячий, никто там особо объявлений не додает. А, затем ищем именно раздел оглашения. Вот в данной ситуации смотрим, здесь вот есть и нерухомость до вынятия. Ну, то есть для снятия, для есть снятия и сдачи. И смотрим, ищем, ну, вот вам, пожалуйста, все. Ну, уже смотрим 9 часов тому, 8 часов тому, 8, ну и ищем для себя подходящий вариант какой вам нравится. Заходим, осматриваем фотографии. Раз, ну, ну тут в основном. Ну, то есть, пожалуйста. Далее берем номер телефона, звоним, договариваемся сейчас э, вот вспомнил. Э, смотрите, если вы плохо ориентируетесь на польском языке, то есть по сайту вам тяжело там посмотреть э, описание квартиры, то есть чтоб, чтобы не копировать не там с каждый раз с каждого объявления в переводчик, можно просто нажать правой мышкой контекстное меню, но это именно в Google Chrome, то есть в других я точно не скажу, как, то есть тут мы вводим Тут будет перевести на русский. Ну, либо если у вас на украинском языке Google, у вас будет на украинский перевести. Затем смотрим. Ну и вот, пожалуйста, уже все будет, вся страница будет на э, русском или на украинском языке, тот, который вы поставили. И смотрим. Ну, а дальше уже само автоматически будет. Там сдается в аренду помещение там в районе таком-то, в Гданской улице, Республик полезная площадка то есть площади. А, и да, смотрите, некоторые слова криво переводятся, то есть с этим чуть-чуть аккуратно, но в основном более-менее все понятно. В общем, ну это в том случае, если вы плохо польский вообще читаете, ну хотя на самом деле он довольно-таки понятный. В общем, что мы дальше? Берем, выбираем несколько объявлений, э, желательно не на одном сайте, можно посмотреть несколько сайтов, к примеру. А, тут давайте попробуем. Что здесь объявление? Ну, нет, Вот так, покои. Искание. Посмотрим, что здесь. делаешь? Мошками дома. Э, так. Ну вот, к примеру, тут то же самое. Ну, то есть, в принципе, они все приблизительно более-менее идентичны. То есть, там в этом не будет тяжело. И, ну, в принципе, во всех городах тоже. Сейчас посмотрим. Google возьмем. Э, к примеру, оглашение решение, там, не знаю, пускай будет щецин. Щецин. Щецин. И тоже, вот, ну, первые я обычно не захожу, там, где реклама, ну, очень редко, когда там попадает какой то мне, что подходит, ну, можно смотреть. В общем, ну вот смотрим дармовые оглашение. О, ну, пожалуйста, тоже, кстати, хороший, более-менее сайт, я так смотрю. А, тут, во-первых, это он идет не на один город, а на несколько можно смотреть себе. В принципе, много Итарунь, а, Зеленогура, Вроцлав, Слупск, Польск, Гбиня, Воршов. Ну, в общем, много. Можно поставить во всех поиск. А, и в общем, тут выбираете, смотрите, какой э, показать какие объявления там ну, последние добавленные продам куплю то есть ну, ну в общем категория всички м'ясо я купил. Адам купил. В общем, нерухомость. Ну и то же самое, тоже смотрите. До вынятия. Выбираете, берете номер и звоните, в принципе, несколько вариантов выбрали для себя подходящих и договариваетесь на время встречи. То есть, либо когда хозяин пригласит либо когда вам удобно. То есть там уже вам надо договариваться. Если вы снова же не говорите по-польски, то возьмите через переводчик несколько основных фраз и вопросов, переведите их, э, прослушайте, как они произносятся приблизительно. Запишите себе на листочек, и чтобы вы когда договаривались, и когда вы уже будете смотреть квартиру, чтобы вы знали, что, ну, то есть э, смогли задать вопросы те, которые вас именно интересуют. Э, ну, вообще, конечно, лучше, если вы не говорите по поиске, что ну, в, этом, в этой ситуации лучше, чтобы вам помог кто-то из знакомых поляков, который вас более-менее относительно <laughs> понимает, и который вам бы помог это все, ну, как бы выступил в роли переводчика. В принципе, если есть такие знакомые, то, ну, лучше их воспользоваться, так попросить, э, чтобы они помогли. Как бы поляки в этом, как бы, ну, в основном не отказывают в большей мере. Э, в общем, ну это будет лучше, чем все-таки проще, быстрее, и вы быстрее просмотрите квартиры и поймете точно, вы поймете, что вам хозяин скажет. Mm. Так, что бы еще тут хотелось сказать? Ну, в принципе, это все основное. То есть, ну, ничего в этом сложного нету. То есть, главное смотреть, э, чтобы сайт был живой, чтобы регулярно добавлялись свежие объявления. И э, в каждом городе есть такие объявления. Причем тут можете, то есть, сами увидеть, что, что тут очень оживленно, э, потому что, ну, то есть на OLX там, ну, во-первых, много агенций, то есть, как бы, говоря, посредников. Э, во-вторых, там не такое количество объявлений. А тут более все оживленно, тут, так что больше выбор. В общем, <clears throat> на этом видео все. Вроде все, что хотел, сказал. Всем пока. Удачи. До новых встреч. И не забываем подписываться и ставить лайки. Пока.